l'opzione si ha sempre in un'opinione una percezione o un'opzione, ma dal nome si rileva che mai alcuno l'opzione ha ideato per cambiarlo ad ogni occasione ed in ogni stagione. Con il nome ognuno è se stesso, da quando al comune è stato iscritto e con lo scritto ha inciso sull'identificato senza alcuna opzione, anzi, pur non essendo un nome comune, dalle opinioni altrui non è immune. Il nome comune, proprio perché non è segnato al comune, è riservato solo agli oggetti e agli animaletti. E se all'animale domestico nome si dà, all'anagrafe non certo si registrerà e mai scritto risulterà. Se qualcuno il nome alterasse, di sicuro un altro in collera sarebbe, perché la situazione non si tollererebbe. I nomi derivati, composti e collettivi, non sono ritenuti offensivi e perciò Angelino e Natalino stanno sempre bene nel presepino la ragione della mancata opzione non ha spiegazione. Forse dipende dalla nazione o zona, ma di certo non è un'opzione. A risentirci.